Thank you. दही भल्ला ये है रोशन दी कुल्फी कैसे हो बढ़िया और ये आज आप देखोगे कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ ये मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है आपको ये है सिग्नेचर ब्रिज तो ये देखो ये अभी क्रेन्स लगी हुई हैं और ये कुछ इस तरह का ब्रिज है और ये इंडिया का फर्स्ट ब्रिज है जो कि आयरन की केबल्स हैं उसके थ्रू ये बिल्ड किया गया है ब्रिज और इसकी हाइट जो है कुतुब मीनार की हाइट से डबल हाइट है और ये बन रहा है अभी इसका जो जब में बन जाएगा तो तब इसमें आप दो चार लिफ्ट लगेंगे इसमें और जिसको यूज़ करके आप टॉप में जा सकते हो वहाँ भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है तो ऑब्जर्वेशन डेक में आप पूरा सराउंडिंग जो व्यू है यहाँ के यमुना रिवर है और दिल्ली है और एक और नोएडा है तो पूरा व्यू आप ऊपर से जो 360 व्यू आप देख सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा और ये इंडिया का फर्स्ट ब्रिज है ब्रिज हैं केबल्स हैं वो यूज़ की गई हैं इसको तो पुल को बिल्ड uh, करने के लिए जो कि एक uh, अपने आप एक पहली पहला काम है जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने जैसे हमें किया ये इस तरह का व्यू है और ये इधर एक एरिया है ये ग्रीन एरिया है और इसके आगे जो है जमुना रिवर है वो अभी मैं आपको जमुना रिवर का व्यू अभी दिखाता हूँ इसको घूम कर आना पड़ेगा रिवर का ये व्यू है सुना था कि खुल गया है तो मैं आया यहाँ पे इसीलिए था कि ऊपर जाके थोड़ा आपको भी व्यूज़ दिखाऊंगा तो और कैसे रहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुला नहीं है अभी तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जैसे ही खुलता है तो यहाँ पे आऊँगा और आगे मैं आपको ऊपर जाकर ऊपर से कैसे एक्सपीरियंस रहता है मेरा वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँगा तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये खुलता है अभी रिवर है ये वाली और यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं कोई लोग नहा रहे हैं और ये देखिए ज़्यादा दे सकते हो ये बोट है टिक्की फिफ्टी रुपीज़ की टिक्की है नटराज की और फिफ्टी रुपीज़ का दही भला है ये टिक्की ट्राई करते हैं और करके मैं बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट इसका दिखने में काफ़ी टेस्ट लग रही है और ये मीठी सौंठ और ये हरी चटनी के साथ दी है और देखने में सिंपल आलू की टिक्की लग रही है कुछ और इसमें कुछ दाल फिलिंग भी नज़र आ रही है देखते हैं नटराज की नटराज की टिक्की क्या टेस्ट है फिफ्टी रुपीज़ है ये हरे मीठे और हरी चटनी के साथ में दीजिए इसके अंदर ये मुझे फिलिंग नज़र आ रही है ये किसी चीज़ की पिट्ठी डली हुई है और बाहर आलू है तो इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा है पिट्ठी का पिट्ठी का इसमें अलग टेस्ट आ रहा है बहुत स्पाइसी है और एक खट्टी मछली चटनी जो दी गई है साथ में वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है और क्रिस्पी है बाहर से और अंदर पीठी जो कम सॉफ्ट है कुल मिला के काफ़ी अच्छी टिक्की है सभी लोग यहाँ पे नटराज में पता चला है कि जो नटराज में आते हैं और टिक्की और फेमस टू है मेरी शॉप जो नाइन्टी फोर्टी uh, से मेरी शॉप चलती है काफ़ी पुरानी शॉप है चांदनी चौक जो मेन मार्केट है यहाँ पे आपको गुरुद्वारा से थोड़ा सा आगे गया सौ दो सौ मीटर वहाँ पे आपको शॉप मिलेगी और ये टिक्की और uh, दही मल्ला जो है ये दोनों इन सेल करते हैं एक और पीस ट्राई करते हैं फिफ्टी रुपीज़ की प्लेट है यहीं पर लगी हुई और बहुत ही टेम्पिंग है और ये है दही वाला और ये भी फिफ्टी रुपीज़ की प्लेट है मसाला डाला गया है और सिंपल है इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ एडिशनल कोई चीज़ नहीं है ये बहुत सिंपल लग रहा है ये देखिए दही ये सिंपल दही है और ये सौन डाली गई है और ये काले रंग का ये काला मसाला इसके अंदर ये काला मसाला हुआ है तो देखते हैं इसको ये कुछ अनार के दाने इसके अंदर डले हुए हैं तो खा के देखते हैं मीठा है जहाँ स्पाइसी नहीं है और बहुत यमी है बल्ला जो है बल्ला भी काफ़ी सॉफ्ट है इसके अंदर दही जो है दही बहुत स्वीट है खटास नहीं है बिल्कुल भी दही के अंदर के यहाँ पे आइए ये शॉप है टिक्की जो है अभी ज़रूर ट्राई कीजिए ये है चांदनी चौक और ये राइट साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसलिए सारा रास्ता बंद है तो सब लोग एक साइड से चल रहे हैं तो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कि नटराज की फेमस आलू टिक्की और दही बल्ला तो पराठे वाली गली में जा रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ खाने का या कोई चीज़ मिलती है तो उसको ट्राई करता ये है एंट्रेंस मामा भाई पनीर से बनती है प्लेन से पनीर चलता है इसमें तो ये अभी मैं आया हूँ रोशन हट्टी पेट्रोल बाग में तो यहाँ की कुल्फ़ी जो है रोशनदी कुल्फ़ी काफ़ी फेमस है दिल्ली में मैंने ऑर्डर की है कुल्फ़ी फलूदा केसर बादाम पिस्ता और आप भी आ सकते हो यहाँ पे काफ़ी पुरानी दुकान है और कुल्फ़ी के अलावा और भी बहुत बहुत सामान यहाँ पे मिलता है खाने पीने का स्नैक्स हैं और चाट बल्ला पापड़ी गोलगप्पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुल्फ़ी यहाँ की काफ़ी फेमस बताई जाती है तो अभी देखेंगे कि कुल्फ़ी कैसी है और आपको दिखाएंगे तो ये है रोशन दी कुल्फी ये कुछ सवैयाँ और ये रबड़ी है इसमें और ये कुल्फी है काजू पिस्ता बादाम वाली कुल्फी और ये येलो और वाइट कलर की येलो और वाइट कलर सेवियाँ हैं इसके अंदर और आगे देखता हूँ कि कैसी है जो फेमस रोशन दी कुल्फी और ये बहुत अच्छा डिफरेंट इलायची का फ्लेवर आ रहा है इलायची पिस्ता बादाम सबका फ्लेवर आ रहा है और हम्म, बहुत ही यमी है बहुत यमी है वर्थ है वर्थ है वेट करना पड़ा मुझे यहाँ पे ऑर्डर देने के बाद लेकिन जो इसका फ्लेवर है और कुल्फी जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है तो साथ आज काफ़ी खाना पीना हो गया बाहर का पहले मैंने कोशिश की थी सिग्नेचर बेस्ट जाने की और वहाँ पे उसमें आपको व्यू दिखाने की लेकिन मेरा सिग्नेचर पे जो है क्लोज था अभी ओपन ही हुआ था तो उसके बाद चांदनी चौक है चांदनी चौक में आपको मैंने आगे नटराज का दही बल्ला और टिक्की वो उसका बताया मैंने कैसा फ्लेवर है क्या खा सकते हो और उसके बाद में हम वहाँ चांदनी चौक के बाद में फिर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं दर्शन की कुर्सी रोहन कुर्सी खा रहा हूँ थक गया सात बज गए तो शाम का टाइम हो गया तो घर चलता हूँ तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ होपफुली आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में till then bye bye take care